Esse é meu amigo. É esse sim. Ulifon? Ulifon? Not stop. Not stop. It's an É? Uniform, mama. It's called an peut-être train de manger. Tu penses pas Si, regarde. vas bonjour Bonjour voir les, animaux, il Faut être sage. D'accord Gentil, ok Quoi Papa, regarde Son papa est fatigué. Pourquoi Ah oui. Oui. Hein. <laughs> ah oui. partout dans le parc. Gardez toujours une distance d'un mètre et demi. Désinfectez ou lavez-vous régulièrement les mains. Vous veillerez ainsi à la sécurité de chacun. Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration. Là, c'est le panda, maman, je la trouve. realizada, é realizada. Né? Então, é não considera chave de Eu estou com o local de realizada. Isso, é. é ah. Flamengo. Flamengo. il est les petits oiseaux jaunes. Hmm? Il y a un avion qui est cassé. Oui, oui, oui, oui. Papa, tu peux le voir Oui, on va voir. Ah oui, c'est l'avion. Et il est cassé. Oui. O oh, tio Lucas. Quoi? Tio Lucas. Oui. quando é para tio Lucas. Você quase sabe vir? Hã? Vai girar, você é a zebra. Oh, ele diz, ele diz pirate. Pirate. Parce qu'elle joue au pirate. Muito bem. Muito bem. nós. Né? Mas é très grande, hein, Moi, je veux venir. Viens ici, il y É un autre ici. Elle lá. Que pescoção! Nou, die, zou hè? Oh. mijn god! Interessant. maar, maar in de, in, in, in de natuur